महुआ के पानी पिए महुआ के पानी मिट्टी में मिलाए जिंदगानी बालम पिए यही समझता कि दारू पीछे मार पीट झगड़ा झाँटी सामान उमान बर्बाद करे और दारू के जुभाग चलते दारू के चलते हमने कुछ करे नहीं पार ली कितना दिन से दारू पीते हैं पापा दारू तो बहुत दिन से पी रहा जब से हमारा तब से दारू ही पी रहा देख रहे तो आप सोचे कि आप सुधारे आप सुधारे लेकिन ये नहीं हो रहे धनबाद जिला बागमारा प्रखंड के अंतर्गत पाथरगढ़िया पंचायत में शकुंतला देवी एवं उनके जैसे सैकड़ों महिलाओं के परिवार के सदस्य शराब पीने के आदि होने से आए दिन उनके परिवार में लड़ाई झगड़े मारपीट गाली गलौज अंतकलह होते रहते हैं उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा एवं लालन पालन सही ढंग से नहीं हो पा रही है आपको क्या क्या तकलीफ होता है खावा नहीं मिले फिलहाल खावा दो काने कोई काम को दे माए पीटे क्या करते हैं आपके पति गाड़ी से तो कितना पैसा कमाते हैं कब दस सौ कब दो सौ कब एक सौ कब उनचास घर में नहीं देते हैं हाँ। क्या करते हैं पैसा का बुआ के लिए मन है और की करे तो आपका परिवार कैसे चल रहा है তো লোকে গিয়ে কাম করে दूसरे घर में आप काम करते हैं বাসন যদি কেউ দেখছে তা গো যায় তুমি দেখবো তো তোমারই গো যাবো এই দেখবো তো যাই গো যাবো কাম করে খাবো তো কিসে লাগছে ভাই নাই কাম করবো তো আমার সিলাপ বুকে মরবে বল কাকে মাগবে कितने बच्चे हैं आपके তিন গো शासन करना बंद करो सदियों से चली आ रही शराब पीने की प्रथा में सिर्फ उस परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि आस पड़ोस एवं पूरा समाज प्रभावित होता है इस पर अंकुश लगाने के लिए निकल पड़ी है कमर कसकर पाथरगढ़िया पंचायत की पर्दा नसीमा बहन शराब पीना बंद करो साक्षरता अभियान के तहत बागमारा प्रखंड के पाथरगढ़िया पंचायत के महिलाओं के द्वारा एक शराब विरोधी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है महिलाओं के ऊपर बहुत शोषण होती थी दारू और जुआ से जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपना कमाई कर लेते थे और वो सारा पैसा अपना जुआ में डाल देते थे अपना शराब में डाल देते थे उसके बावजूद भी घर में आके अपने महिलाओं के ऊपर मारपीट बच्चे का शांति ये सब कर रहे थे इसलिए हम महिलाओं ने एक बैठक की और बैठक करके हम लोग बोले एक जुलूस निकालेंगे और हम अपने पंचायतों में प्रत्येक गाँव में जाके सभी महिलाओं को जागरूक करेंगे शराब जो गांव में होता है बहुत खतरनाक चीज है इसमें गांव घर सब बर्बाद कर देता है बीबी बच्चा सब बर्बाद कर देता है इसमें घर का आदमी कमा कर एक सौ रुपया लाता है तो डेढ़ सौ रुपया को शराबे पी जाता है इसमें घर कैसे चलेगा इसी के खातिर आज महिला समिति सब मिलकर हम लोग वार्ड सदस्य महिला मुखिया समिति सब मिल के हम लोग सब रैली निकाले गए हैं कि शराब बंद हो जाए शराब प्रथा के खिलाफ इस पंचायत की महिलाओं ने जो अनोखा पहल की है वो सराहनीय है इस तरह का मुहिम अगर पूरे देश में छिड़े तो एक दिन हम नशा मुक्त समाज की परिकल्पना कर सकते हैं मैं हलीमा एजाज पाथरगढ़िया धनबाद झारखंड से इंडिया अनहट की